ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਨਾ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਲੋ ਭਾਵੇਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹੋ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਜਿਨੇ ਇੰਨੀ ਹੁੰਜਾ ਫੇਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਜਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਘਰਾਂ ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਭਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਟਾਫ ਘਾਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ 26797 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆਊਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ ਇਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦੂ ਪਰ ਅਸੀਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 600 ਯੂਨਿਟ ਪਰ ਹੋਮ 1 ਮੀਟਰ ਤੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਉਹਦੇ ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਤੇ ਅਸੀਂ 600 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ 87% ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਘਰ ਵੀ ਨੇ ਐਸਸੀਬੀਸੀ ਘਰ ਵੀ ਨੇ ਸੋ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ 600 ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਇਹ ਔਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ 14000 ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 14000 ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਵਾਲੇ ਬਚੇ ਨੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਬੈਟਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਗਲ ਹਰਡਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮੂੰਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 15 1500 ਰੁਪਏ ਪਰ ਏਕੜ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਫੈਡ ਨੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ 392 ਕਰੋੜ ਉਹ ਵੀ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲੇ ਗਏ ਹੁਣ ਤੱਕ 500 ਤਿੰਨ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 12 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਾਨੀ ਕਿ 12-15 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਉਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਜੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜੋ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੋ ਹਾਣ ਦੇ ਹੋ ਸਕਣ ਸਦੀ ਦੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੇ ਹੋ ਸਕਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰਗ ਸੀਗੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਵਾਂਗੇ ਵੈਸੇ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਰੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰਨੀ ਜਾਣਦਾ ਪਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਅਸੀਂ 7000 ਪੇਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਿਚਨ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਠੰਡ ਪਈ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਗੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਗੇਅਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਪੀਡ ਹੋਰ ਵੀ ਫਾਸਟ ਹੋਊਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲੱਗਣਗੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਮਿਲੂਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਰੱਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣਸਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਨਕੇਲ ਕਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਰਸੂਖਦਾਰ ਬੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਜਾਂ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਸੋ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਐਨਆਰਆਈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆ ਗਈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਓ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਅਗਲਾ ਵਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਆਖਰੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਕਰਤਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਨੈਕਸਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗੀ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆ ਨਾ ਕਰੋ ਆ ਕਰ ਦੋ ਆ ਨਾ ਕਰੋ ਆ ਕਰ ਦੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਬਣਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਕਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਭਾਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਜੇ ਚੁੰਝ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਚੋਗਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਬਲ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਵੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਈਏ ਤੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਈਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੂੜਾ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯਕੀਨ ਚ ਬਦਲਦਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਦਾਂ ਦੀ दारू ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੁਝਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਆਪਾਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾਂਗੇ